Yes guys, balik lagi channel gue Chris kita channel GSL guys. Sekarang gue akan lanjutin untuk ngeriak Blackpink ini yang baru banget. Ini gue tau tanggal tanggal 18 baru telat dua hari gue guys. Ini judulnya Pink Venom guys. Ini teman-teman request di kolom komentar jadi kita langsung riak aja guys Blackpink yang judulnya Pink Venom guys. Oke guys, ini seperti apa? Ada perubahan kah mungkin uh, dari genre lagunya mungkin atau nggak segala macam? Kita langsung riak aja guys. Let's go guys. Ceplok. Mana sih? Plok. Let's go. Kayaknya gue mafal deh sama Nijisu ya. Oke, okay, tradisional. Dan gue perhatiin di lagu-lagunya selalu dia nyebutin uh, nama girl groupnya kayak Blackpink, Blackpink gitu terus ya. In Your Area biasanya. Hmm, Jenny. Wuh, asik. Nice. Tapi Jenny tuh spesial ya kalau buat nge-rap guys ya cuma guys dan video klipnya nggak main-main emang sabi sih nice saturate vokal Lisa hmm asik gue gue degen sih guys sama lagunya guys uh, sama beat patternnya gue degen asik Lisa ya oke okay, nice masih pengulangan coba nih ke bagian bridge Rose. Rose selalu guys dengan vokal yang sangat berkarakter guys. Mereka semua punya karakter vokal sih guys ya. Tapi gue suka banget emang Rose dari pertama kali gue ngeliat Pink apa Blackpink guys. Lihat karakternya guys. Ah. Oke, okay, desainnya sih, Nice. Jisoo. Oke, ini beat dropnya gimana guys? Kita lihat guys, let's go. Two, three. Uh. Tepuk tangan dulu guys. Beat dropnya keren, asli grupnya asik, asik, asik, asik. Gokil, gokil. Coba sekali lagi guys. Sikat. Hmm, langsung lebar ya, boom. Anjir desainnya. Anjir, dapat vibe seksinya guys. Gue gak tau guys, dari cara mereka ngetik di mikrofonnya, beat yang lagi berjalan dengan bass yang rada ngeglide beberapa part guys di ending-endingnya. Ini gokil sih. Nih di sini guys, gue sekali lagi guys. Sorry guys, sorry guys. Ini gue nikmatin banget. Mm. Cara nyanyi perhatiin guys. Oh nice. Keren sih. Oh nice pakai brass itu ya. Bom. Hmm. Wow, keren. Asik. Oh. Jadi hip hop ya. Lisa emang spesialisnya ya, guys ya. Lisa tuh menang banyak guys maksudnya secara fisik, secara audio tapi gue ngepause salah guys ya tapi ini bener cara denger rap tuh swag banget gayanya itu gokil sih sama Jenny oh nice transpose eh, Jesus sore uh crystal crystal clear guys nice pakai masker doi Rose aduh Rose itu kayak kayak ini guys ya model-model suara kayak Avril Lavigne model-model yang kayak begitu guys tipe karakter ya guys ya sikat Rose mm. anjir kok gila nih langsung kepatil gue guys sama uh, ref ya, guys chorusnya guys beatnya guys dance guys asyik gokil ini di part yang sini guys ini kayaknya gue gak tau nih copy pasta apa gimana pas dia produksi guys ya tapi yang part yang nyanyi di sini gue suka banget guys ini abis ini oh suaranya gila seksi dapat banget Bundle gitu guys dance juga keren kostum keren aduh jaketnya keren banget tuh Jenny Oke, Bridge. Kasih Rosie sama Jisoo ya. Tapi gue perhatiin nih guys, ini mulai rada kayak idealis guys ya. Uh, vibe-nya guys. Tapi yang pasti beat drop juara. Juara banget asli. Oh Rosie nice banget suaranya. Buset. Oke okay, main pen pen. Apa pen pot? Ini dia. Oh beda konsep. Oh, nice. Wow. Oh, penuh. Penuh. Ini konsepnya aku pernah ngeliat uh, di ARR gini waktu dia lagi live di mana gitu guys ya. Yang online waktu itu, pandemi. Ya, nggak dikasih kita guys. Gue pikir bakalan ke, ke beat drop yang pertama guys, yang genit itu guys disuruh ngulang kita guys Pink Venom asli menurut gua nih lagunya keren guys terakhir guys terakhir guys terakhir guys Gua mau terakhir refnya doang <laughs> gila keren parah ini keren parah guys nah di sini wow Aduh, ntar deh gue terusin lagi guys. Tapi yang pasti ini serius guys. Ini beat dropnya terbaik menurut gue. Gue suka banget dengan cara beat yang digunain. Uh, brass section yang bam. cuma attack di bagian apa setiap awal beat itu keren banget. Take vokalnya pas ref itu keren banget di bridge itu ada Jisoo sama formasi Jisoo sama si ini Rose itu suara keren banget dan semua ngeteknya caranya keren semua guys oke okay, guys sekian dulu dari gua thank you for watching jangan lupa untuk like share dan komen di video jangan lupa pencet tombol subscribe Chris Sainer guys plaki plaki plak